pancen kuwi jalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane tak tenang aku sayang seruning ati sayang Tersenaku kok sia-sia Tinggal tatu nembus rening dada Buka kau kamu ngirim undangan Medot ke tali kakresnan Yen pancen saya